бул графикте турактуу температурада газдын басымы көлөмдөн кандай көз каранды экенин көрөлү газдын баштапкы абалы ири сызыктын бир чекитине туура келет газдын басымы аз газды идеалдуу деп эсептесек болот турактуу температурада көлөмдүн азайышы менен газдын басымы өсөт жана 1-2 изотермалары идеалды газдын изотермасына дал келет эки абалынан баштасак көлөмдүн кийинки азайышы басымдын көбөйүшүн бербейт эки үч ийри сызыктарынын бөлүгү абсцисса огуна параллелдүү п эки каныккан буунун басымы идиште буунун молекулаларынын максималдуу саны бар көлөмдүн азайышы буунун конденсациясына алып келет в экиден в үчкө чейин көлөмдүн азайышында буунун суюктукка айлануу процесси болот үч абалында суюктук болот көлөмдүн дагы азайышы менен басым дароо көбөйөт анткени суюк начар кысылат